Bienvenidos a nuestro canal. Continuando con nuestro curso de maquillaje profesional, hoy trabajaremos las técnicas de corrección del rostro. En este video profundizaremos sobre las zonas de volumen o zonas claras y las zonas oscuras o de reducción que se trabajan en cada tipo de rostro para su corrección y armonía. Ya teniendo claras estas zonas en cada rostro, nos será más fácil la aplicación de los diferentes cosméticos, ya sean sombras, correctores, iluminadores, etc. Enumeremos cada uno de los tipos de rostro y hablemos sobre sus correcciones. Rostro redondo. En este rostro debemos reducir el volumen lateral y debemos acentuar con claros la zona central. Zona de claros. Zona central de la frente y en el centro del mentón. Zona de oscuros laterales de la frente, de las sienes, de los pómulos y de las mandíbulas inferiores. Rostro cuadrado. En este rostro nuestro deber es reducir ópticamente la anchura y suavizar la angulosidad de las mandíbulas y la frente. Zona de claros zona central de la frente y centro del mentón, zona de oscuros, laterales de la frente y mandíbulas inferiores. Rostro alargado. En este rostro debemos compensar el exceso de longitud reduciendo visualmente la zona de la frente y mentón. Zona de claros en el final de los ojos y las sienes y zona de oscuros la zona superior de la frente y en la parte inferior del mentón. Rostro triangular. En este tipo de rostro debemos compensar el exceso de volumen de las mandíbulas inferiores con lo angosto de la frente. Zona de claros, final de los ojos, laterales de la frente y centro del mentón. Zona de oscuros, laterales de las mandíbulas inferiores. Rostro triángulo invertido. En este rostro debemos acortar visualmente la anchura de la frente y debemos agrandar visualmente las mandíbulas inferiores. Zona de claros, mandíbulas inferiores, zona de oscuros, laterales de la frente. Y finalmente tenemos el rostro hexagonal. En este tipo de rostro debemos compensar las zonas más estrechas de las mandíbulas inferiores y de la frente con la anchura de los pómulos.